Максим, а сколько Только тебе уже лет? Сколько тебе лет, Максим? Семь. Семь? Значит, ты уже в школу ходишь, да? Хожу второй класс, я был подавальцем. Ну, расскажи. Ну, говори. Тихо. Я бежал с твоим другом в подвал. И били танки. А чё плачешь? Часто не бьют. И біля грады. Я с моей бабушкой Любой сидел в подвале. И... А кто еще там был? Дедушка Юра, мама и папа. И свет сразу пропал. Свет немножко побыл, но ну, уже пропал, мы залез печки, пожгли. Когда первый раз начали стрелять, я был тут, за Воронин. И самолет летел почти до моей бабушки. Мы ожидаем. И, и там ну, оно взорвалось. Забора нема. Половина заборов пропала, все в дырке. Окна посыпались, но поменяли. Но когда иду каждый раз до бабушки, вижу дырявые заборы чужие. А бабушкин дом целый? Угу, а недалеко. А твой дом, где ты с мамой жил, целый? Целый. А баба Люба, что, там, что пропало? Баба Люба во двор снаряд попал, машину попал, в, в окна были дырки. Стекла посыпались. В гараже машину погнала и дырки. И в воротах были дырки, куча. Большие и маленькие. Тебе страшно вспоминать? Угу. А ты сейчас в школу не ходишь? Вот здесь, вот сейчас ты уехал оттуда, да? Здесь в школу Я не ходишь? России там мне бомбили. Весело было. На Новый Но тут-то чуть-чуть бомбят. Но я все равно хожу в школу. Здесь уже в Селезневке ходишь в школу? Угу. А у нас когда очень сильно бомбят, мы всегда пересаживаемся на другие парты, чтобы подальше от стекол. А когда очень сильно, слишком. Мы одеваем курточки, подходим к стенкам и к шкафам. Вам в школе рассказывали, как, куда нужно бежать, если, если обстрел? Ползти подвал. У нас там есть возле окон спортзал. А там у него есть подвал под низом. И я там раньше ходил, теперь не хожу. Только в коридоре мы там бегаем тихонько, только на уроках тихонько. А когда перемена, мы бегаем сколько хочешь. Да всего нужно. Шуму. Максим, а у тебя есть мечта? Ты чего-нибудь, о чем ты мечтаешь сейчас? Чего а ты хочешь? о мире